ассалаумағалейкум алейкум қазақ елі мен әбдіманапов мейірхан сапақұлы қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаттығына номер 12-ші бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша өз өзімді ұсынылған кандидат ретінде тіркелген болатын мынау номер 11-ші куәлік енді біздің 12-ші бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша 15 адам додаға түсіп отыр соның ішінде мен ә, өзімнен басқа екі адамды ғана білем. оның бірі журналист блогер думан мұхамедкәрім мен екінші өзімнің жерлесім ә, өзіміздің аудан тұрғыны спорт саңлағы аталған данияр қасқарауов данияр қашқараровқа келетін болсақ ол э, әрине э, кезінде э, алаш прайд компаниясын құрушылардың бірі соған үлкен үлес қосқан спорт саңлақтарының бірі енді осы күндері мына сайлауға түсіп жатқан саясаткерлерден басқа соңғы жылдары ақындар журналистер Э, өнер қайраткерлері және спортшылар қатысатын болып алды әрине енді мына осындай ә, додаға келгенде саяси додаға келгенде ә, бәрінің де мына абайдың сөзімен айтқанда өлеңге әркімнің ақ барталасы дегендей мына ә, саяси аренадағы билікке де әркімнің ақ таласы десе де болады енді мен мына өзіміздің жерлесіміз данияр қашқарау жайлы мына өзіміздің аудан э, э, жұртшылығы соның ішінде жігіттер қыздар осы данияр жайлы көп айтып жүр мына көптеген кездесулер өткізіп жүрген э, өзінің ана жерлестерімізді сол өзіне дауыс беруге шақырып үгіт насихатын қарқынды жүргізіп жүргендерінің бірі және де мына бүкіл жамбыл ауданы қарасай ауданы іле ауданында балқашқа өзім әлі барған жоқпын барлық жерде әрине билбордтардың бәрінде даниярдың суреті ілінген өзінің ана спорттағы жетістіктері мен өзінің мына алаш прайд компаниясын құрудағы ә, еңбектерін алдыға көлденең тартып осындай э, үгіт насихаты жүріп жатыр енді өзіміздің жерлес болғаннан кейін одан кейін өзіміздің азаматтардың э, бірталай бір емес бірнеше адамдардың э, сұрауы бойынша мен мына саяси додаға келгенде спорт саңлағы мен енді саяси дода екеуі екі бөлек дүние болғандықтан мына данияр қасқарау бауырымды мына ә, неге түскеннен кейін осы саяси додаға түскеннен кейін соны ә, дебатқа шақырайын деп отырмын данияр бауырым ақыры осы енді саясат жолын таңдаған екенсің осы өзіңнің ағаң мейірхан әбдіманаповты ә, осы додаға шақырғанымды қабыл алсаң деп отырмын енді әрқашанда мына спорт несіне келгенде ешқашанда өзіңе біреу не тастаған кезде ә, шақыру тастаған кезде ешқашан бас тартпайсың ғой енді бұл енді саяси додаға келгенде де өзіңді көрсетеді деп ойлаймын бекер адам таз болмайды дегендей бекер адам өзін өзі ұсынбайды ғой осыған байланысты мына өзіңді ә, данияр бауырымды осы саяси дебатқа шақырамын саяси дебатқа бірінші алғашқы ә, сұрақтарын сұрақ қоюға өзіңе жол беремін одан кейін менің де өзіңе беретін сұрақтарым болады әрине ә, осындай ә, дебатқа ә, дебаттан бас тартпайды деп ойлаймын және де бұл саяси дебатты қай жерді таңласаң да өзің еркіңе берем. ұзынағаштың мәдениет сарайын таңдайсың ба әлде бір ауылды таңлайсың ба әлде мына мен өзім туып өскен қарғалы ауылын таңлайсың ба ерік өзіңде осындай бір саяси додаға ә, дебатқа өзіңді шақырамын содан бас тартпайды деп ойлаймын осы енді негізгі шақырым және де